गुजरात के नेता हार्दिक पटेल ने रविवार को शादी कर ली उन्होंने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के दिक्सार गांव में एक मंदिर में बेहद सामान्य ढंग से शादी की है दरअसल पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल अपनी बचपन की दोस्त किंजल पारिक के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं किंजल पारिक वीरागम जिले की रहने वाली है और उनका परिवार अब सूरत में रहता है शादी के कुछ समय पहले दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी हार्दिक पटेल का परिवार चाहता था कि उनकी शादी उधवा के उमिया धाम में हो यहाँ पाटीदारों के शासनकाल के समय का उमिया देवी मंदिर भी है किंजल पारिक को हार्दिक बचपन से जानते हैं जानकारी के अनुसार दोनों अहमदाबाद जिले में वीरगाम तालुका गांव के चंदन नगरी मोहल्ले में रहते थे किंजल पारिक ने हाल ही में स्नातक की परीक्षा पास की है और वह ला के लिए पढ़ाई कर रही है